Mi nombre es Alexander Centeno, tengo 27 años, soy nicaragüense. Eh, para mí es muy importante que los jóvenes se involucren, porque así intercambiamos experiencias que nos pueden servir, nos sirven en nuestra vida cotidiana y buscamos alternativas para involucrar más jóvenes en, en nuestro quehaceres diario.